nuli abantu nga babikola newuunya hmm. kibazi nti nimusajja mukambwe ennyo nkolera ku mateeka ga musa wakakati ngenda nenewuunya sempi gyenamutunuulira bwenti eh. hmm. nga bamukubyeko mu new vision banagisi hmm. ngaamugaa nti ya sente zamawako eh. ne bamutwalira ekiteeso mu palamenti bamugjeko nze namuyamba sempijanga bamulwanyisa aleme kukwata ku sente zanzige hmm. kakati olwana kudda mwabo katonda nga abakujeemu alwana era bwe bamuwaakomawo balwanyisiza amiiriya okukamula bukamazi kakati ze ebintu byammwe ebyo sibitegeera ifere to understand nti ati gibanjiwoka ate embeera yontya kitegeeza tosobola gwe kubeera mp tosobola ku kampeni nti waliwo anjoka nti onfukamize ompeeki omubaka wa paalamenti afuna obukadde ataano mu hmm. emyezi nkaaga ze biriyoni satu sizikola nga ndi mu mirembe naye ngaokimanya abantu bakuwa akalulubwange batya nze ndaba kansala era nnaku ezo ejjo tudeizeego hmm. naye mukyala nga akaaba oyo wa dp bamuwangudde ah, Eh. badira ebifaano ebyo byonna ne babijja nemugamba batte nsuleko omweddalo <laughs> nkugjayo kyani i don't understand these people eh. nedda bweddalu nakugana akera mukereziyanono mutabani wange naye mbu bamubalabutmugamba battirewo nti nedda kati why do you kill a snake mukoze eki ibadde ne mu nyumba ne gujjamuki why do i tolerate somebody nga buno buvubuka buno bwebi emyaka etaano paka lwembu tulusiriza ku list ya un omanyi un yafulumiza report eh. bakatta abantu enkumi ssatu bannauganda hmm. okubasokolamu organis eh. enkumi bbiri bazitira india olukumi eh. balutidde wano omupakistani gwendakuba wano nga bagamba biri feeke hmm. bamukutte ne bamusiba emyaka musanvu ali wawano ebweru ewaabwe pakistan ne bamutanza kati yentapo omupakistaani oyo yawadde eh, details aimplicatinga eh, baminisita wano tanzania ne kenya naye ripooti eyo amanya agalimu njagifulumya munaku bbiri nga bamaze okudduka nga banakwatira wano gwe abantu ekumi esatu ngenda kugifulumya olaba dduka olaba obuvuuka obutema obuyingira ebinya byemmesi kale bwankubanga nga bunkuba bwoga mwenga temukimanyi bwebujjako pulogulaamu zange hmm. kati munaku ezo ngaomupakisani bagenda omusiba ne bukomawo buyite nobuyite akamu nali ntutta embazi kabenkaasa omutwe embazi etembizi olukiiko allah akalala najewo maneyitawo akalala nadda kulifuti bwentu nenyondo yange kabakajjayo omutwe nenjiwanika nekanyika nekadewala nange nenzikira ku madaala kabakafuluma nenjiwanika <laughs> nikaduse entwe yako mi you have humiliated me eh? nokuba mawulire nti nitusinkono kulibya ku mukolo Tomo epibanga mkulu bya kube ngumi aja omatirawo mu alifiti eh, alifiti kulu zabege nze nkubuli ebyo sibirina eh. you cannot humiliate me eh. nokuba mauli ndi ndi mulalu nogenda ondetako tepu noga nti ozunge era waliwo yabadde atadde miliyoni ebikumi bitaano ku akawunti yange nagambye banka bazizeyo gye zavudde bwe ziba nga zivudde mubufubuka obwo hmm. nagenda ewaffe mu nsozi eh? mbusabiraunamensi yonna era mukunamusabe ne bwanaaba ayagala atya hmm. akuteeke mu gavumenti ajja kuswala bajja kkayoolayo bajja kkatoolayo bajja kkakwatayo mhm. bajja kkafatayo bajja kkajjayo ejo bulijja kkagwamu akasajja ako hmm. nojjako pologulamu yange bwejjakeeno bwejjakeeno bwejjakeeno because you now have information omwana wange tebamutta omukazi wange teyawonera watono omwana wange bamutta ne babimugjamu ate ne boogera mubaali bakimanyi n'omukazi oli yagamba hmm. nti gundi yali alagidde bamutte how kan i reconcile with you boys how nze ne katonda gwe mugamba nti asonyiwa yasonyiwa ddi nze mumbulio katonda lwe yasonyiwa anti katonda tuli mukati mumbulire anti fe tuli mukati mm. eh, eh, e, embuzi mm. ezasigala nente nebinyonyi mm. bye bitagenda mu kyombo kya noowa nabyo byali biri olusiyaga byasanyawo byaki byayina emputu <laughs> byali tebijja mu kyombo eh. byo byali bimukoze eki tunuli omukazi ono mukaalo ono eyali adduka emisinde ekibuga bakizikiriza natunulayo nafuuka ensawo y'omunnyo gwembulirwembulirwe yasonyiwa kubanga era gundi vadikiti gyetwajja mu lusuku okuzaala e, ngaokaaba okunoenya ekyokulya okubeta ente omusota yekyaliwo mm. njagala yasoma theology andageyo gweyasonyiwa mm. tikwolo yasonyiwa mumundage anti kakati muggulu tonagendayo asonyiira muggulu njagala mundage eh, katonda we yasonyiwa tasonyiira ku nsi olaba abasajja bajja abalaba jesus newaita ennaku nyanga jesus yamaze okgenda emisiri kabaka nalagira abaana benaku enyanya babasalira nebabasala hmm. naye ngaowetaliwo ali misiri lwaki teyatuunu kabaka natatabali katonda gwe bayita masful sinnamulabayo katonda mukambwe era nze netegekera kusisinkana mukambwe mm. sinnalabayo gwemwogera sinnamulabayo gali <laughs> <laughs> mu biwandiko byonna sirabamu era bwona agenda muggulu eh. ogenda okumanya nti asonyiwa netegekera mukambwe tali kusonyiwa eh? osimuka buli ne muggulu nze sisonyiwa airost eh. airosti omusajja alina abakamwana ainaki akasajja nekankuba nekankuba nekankuba nekankuba emyezi nekanfudde omulambo kandi akamabugo kati ripoti yafulumye hmm. abantu ba uganda enkumi ezi thats why people desert hospitals three thousand nga babajjamu ebintu omanye gwe omutima sente zegugula dola emitwalo etaano eh. oli yagamba noga ntya ezo eh, tubasalirako omanye ensiko sente zezigula mhm. dola emitwalo esatu kiro yobusomyo yobu hmm? egula dola emitwalo etaano kakati mwe abakazi bamanyi obbagamba nti amabeereko galina kansa hmm. nobasasula miliyoni munaana kakati miliyoni munaana bagalya bagatunda ebweru olinga agula nyama yanomwana ow'emabega naye bamulya abroad babitoole kyebatatunda kakati gwejagala nkubolekakati kankubole dokita wa uganda nogenda mudwaliro ngakutinoetebwa yakuba esimu otwala mukazi omulwadde ajakuba bulungi ngakuba esimu oh. way enyumba eh? eriya miliyoni ebisatu ekyaliwo eh. <laughs> akupima embeera ebapimiramu kiro avoid hospitals hmm. baga nti pulezidenti alagidde bantu ale ebweru huwa directed them mbulireyo nga mwe mbasonyiwa ave survived poison five times siyinza kusonyiwa bulenzi buno nabagamba nti akamu kalifa kucya mu kyomu congo kalio kyenkyomo yakaloole eh. kajja kwokya emikyo mikungu ate anti mbawadde ennaku bbiri lisiti njifulumi olaba abadduka kati bulina okubanga bupanga kati buteme <laughs> omanye fetwagendanga anobonzitonzitaki mm. kwembasa gyebiri mm. twagendanga mwana bako ku basajja banaabaluku bajjanga nibagaa nti tutunda eddagala erikwata abasezi mm. tutunda eddagala erikwata abasezi ah. naye ngenda kukoleza akabaane wano omusezi agenda kwekuba ebiku mwenda kati <laughs> wagendanga okulaba abasizinkaga nayimiridde wabinyo wano negaali yange tebagiba <laughs> satema mugenda kulaba abadduka e- e- ekiro kyolwaleero mubatutte baana bulaaya mugenda kulaba abadduka abatema naye what type of human beings do we have ate tebabalimba nti bagala byabafu elowozofing hmm. in parliament mbwakiriza simanyi dokita bwategeera mulimu nno n'abasawo bemulago mm. waliwo minisita wamu ali mukifaananyi n'omupakistan ngamuwa ah, nekiba yawayini ah. mulimu abavubuka ah. bakola mu minisitule emu wano mm. nabo mwebalifananyi abali nomupakistan mm. balina ebyuma bebakwakulayo ebibali batutteyo E-, eno lipoti egenda kankanyo ensi eno ogirina mugenda kulaba abadduka abadduka kati abawulidde abatema abatema mugenda kubulabanga ludduka nentwe nentwe nentwe nentwe zaabwo yinza okuba nyina magalo zangeeribiteriyo hmm. kakati mirundi abeera ne vidiyo crips hmm. mirundi tayogera bya busiru they even praise me mupakistan hmm. praises me mm. ayirejectede emillioni dola yali agikuwadde emillioni dola kubanga nze mbabuulira olekerawo kumukuba anti era twaliweddewo waliwo omukyalo omu yayagala bate omwana wa mujjawe hmm. kati abaana nga balinga balongo bava ku ssomero bali ne bamukwata ne bamutta akaana katuka emisende katuka ekakamugandi mami gundi abakyajja bamututte ate nabakubira nti ate owange kube musse eh. obwana bwali bufanagana mukifo kyokutwalamu kali batwalamu wwe naye mumuwuliayo nti gwebakutte nga asatira omwana oba biki kubanga ayinza okubayo omuzungu ebulaaya ngaomwana we omutima gulimuekituli bagukima wano bagukima mawanga ripooti eraga baminisita etanzania hmm. ripooti eraga baminisita ekenya ripooti includes abawano it was away an international gundi era security council genda kutula to jif eh, gundi power ebifaananyi biraga waliwo ayina godown nga waggulu eriyo swimming pool hmm. bamukuba bamulina okumusokoolayo okumukwatayo okumutoolayo okumufatayoomuvubuka eh, ah, musajja yakwata omuwala hmm. nga muto hmm. namugalira mugodown ngaamurepinga buli lunaku kakati ngaaleka amugaliddemu kulamba bwe yajja okukola nawuli omuntu akaaba nayita poliisi nebamenya nebayita poliisi abapoliisi ne ba leyinga ambush hmm. musajja nakomawo naggulawo nga poliisi wedde weeri naye kyabewunyisa hmm. batandikirawo akaboozi noligwata olugunya era bwe basamba oluggi n'omukazi naye yakuba abapoliisi abazze omuyamba ate nga bagamba mutulugunya eh. amurepinga buli lunaku kakati baprofesa abatali nga bammwe abapsycholojy nebababuuza nti omuntu ayinza ate okubeera mumbeera nga bamubonyabonya ate nalwana agibeeremu nebabagamba nti human being atuuka ekiseera nalowooza ntomenta wamuyamba kakati omuwala ono yagamba ti the man hadl options okumulepinga namutta okola oti naye kakati olwokuba teyamutta yeyamulowoozangamu nti amwagala baprofessors nebakituuma the stockholm syndrome obulwadde obukwata omuntu omusajja ngakuba mukazi womuwogoloza nemujja mumujeyo nagaana okujjako nankabiro hmm. kuba minisita abo simanyi atajogeddwa mu gavumenti ya museveni mulimu obuvuka obujooga abantu bwazimbamu eyaabwo naye bujooga ate what is confusing nti nebwebukusaba sente nozibuwa kakati ate bwetetukoze kusasulera busibagwe zina nempulya banabogere bya sibayi baganda baganda yes abaganda bali mu ekonomi mutode nemugitwala nemugijjawo nemuleeta baasi abaana ba bodaboda tebakola genda gobewa ate alambula atula agenda ku polistationi zonna alabe bodaboda ezirimu nze bwenatiira abasajja abo abapolisi aba trafic twagwera gonde kacama yali sanaduka kugenda bweru canada nagenda naye kakati gesoka webuuza abakava mu state house nga bagenda mwekeza era e canada bayitirivu whats the problem kuba waliroza nsambod has arrived whats the problem kati abaana babwe negye bava oyo kato ati batata mama waabwe baali bamumanyi nyo muzeye ngaamumanyi abo baba yali omukubi wbifaananaekazairowhats mm. the problem kati eh, nebwobawa sente era bakubagira mbagambi tekakyama yagula gundi empya bodaboda empya nagiwa mugandawe bwagiwa mugandawe nebagikwata ekawembe polisi yakutunda netugenda ntumuleeta ebiwandiko netweyanjula sebo twagenda enkeera mbu ekizibiziba akibbye nagamba kakyama ginguze mu bbanja nga bagibbye muttirewo omanyi nti webabba emotoka yange omusegale nagibbako batule nafiirawo yali abbako yaki oba batule ah, entono yali abbako yaki mbunokuba omwana wa munesese olwaka eh, saafubutula omusajja kufayo emisinde abayingira ekinankani <laughs> ekipula ekyomwana hmm. ba enyuma nevuga nga akaveera kakano sebo ibaga kati musajja oyo bwagwangagobaakasimu ah, ah, obusimu <laughs> obanga katonda lubaale wabba butono genda obbe mukene oba obutula naye tuyinza okubba katala ku motoka yange nenkukwatiko nenkufundiriza thats why im saying im misallocated thats why some people said that im mad kubanze sibikola i wonder how aman like sempija would relate to these people abamututa omusensalinga he would be celebrating amiria bamusimba kakawala amiria nibamusimba kakawala kala nikamujonyesa kala nikakola kyaka nagende wa presidenti nga akaba president amugamba why don't you tell mirundi to sort it out <laughs> nze ate nga amiria ayina kukolaki kamukubye baladiso bonna balikukuba and I, i fight when god because nze nkugamba god's decisions are different me when colocodirosrs you out of the water it wouldn't be wise decision to go back swimming or fishing kubanga colocodir nomala ekanyuga wala bwovanga mu gavumenti ya museveni nga tebakusibye nogivamu ngaoli mulamu kakati nze ndi ku medication butwa e poison abasiramu bayisa mu maaso and i don't know whether the president knows that is a sabotafuge in his government that is very dangerous itulugunya buli muntu buyina amawulire bukuba amawulire naye bamuyitanga ku mukolo gwa buganda kakati nze nze nibwolaba ebyantagali hmm. i doubt ntagali mm. ayinza okuba nga ayina an international job gyabadde agenda okufuna oba wano bwebatuuka gwe hmm? ani atalina sikando wano hmm. ani atalina sikando zenna hmm. eh, munadiini owamaanyi yatwala omukazi we obaokubiri mu univeesi yabakatuliki kakati abaawe tigendangayo ne bagaa nti aa ah, ah, nga wampeta eh, eh, anti nti wampeta bagibakaluba nangeno nomugatta ne omwami oli mukyaki nga biri atifiso hmm. nga biri atifiso bagoba kufuna ono eh. mhm. kakati nebagaa nti ngaasulawo eh. ah, nkubuulira nagamba omusajja ali feeke nti sulanga mu ddiiro naye tusulana mukazi wange kakati batabuka akantu katono nnyo hmm. the man came learning to me nze nkuuma ebyamairuku naganze golaba mm. nze era nagendewa munadi nemugamba ti omuntu yenna bwakugambanga tioyenda kumukagundi mwebaka mukifulukwa kyewagundi owakana naye toddayo omukazi omuvaako kubanga eyabaka etta waliwe mugenda kubanga mwemukyosa kifumbu tugende emukono aa mm. oyo mudropinge kubanga aliko miso Mm. Eh, eh, yabategeera wano ajja bategeerana wano nimuga nze ŋenze naye nkubuulidde omusajja muzze ku mulimu n'omukazi bamumanyi nti wo mm. bali abakatukyebava bakukola ebyo wano mumyaka gye kinaana waliwo era munadiini wamaanyi yava akisidenti yamukwata ate nemuka munadiini munne nga bava mulooki mm-hmm. yes wino mene scandals why are they not exposed once you say kind of exposed is a higher kati uzo kusangwa ngo mkazo ichi ya jirira ba ba mteka obu teka ilanzi sireba na harassment mm. etia harassment etia archbishop ponchoi we again mugabe ya, ya omusista ndi baba la kati mugabe yakola chibinyo mm. yagandi ngena kula kali retirement uh, gundi yange plan abandi bakula tv wonna boswana ruddawa na mteka konga bete masipeya osborne bantu waliwo mugunde awo munadiini wamaanyi mu irand omukazi yavayo nagaa nti abaana babo natema mu amerika <laughs> bonna bagwagwa badukira mu amerika ono archibisopo miringo bamu obw archibisopo nga ayina emyaka asatu muetaano very brilliant man mm. papa namugjayo namutwala eroma ngaga nti bano mulogo bali tebamumanyi tebamuira teyawasa mwoni mwene nadda kumbala za vatikano ngagenda aga nti ndina lubuto omwami wange mulemedde yes mm. thats why jesus said ani atakikolangako ate kuolwo jesus yakola kyamaanyi nnyo omanye nti yakwata ekisinziiro kyekyekigere mm. nakikuuta ku kisenge mm. nakikuuta ku ttaka kyali kikolaki amaze obubagoba bagenzi mm. ye yasigala nomukazi kakati lwaki yakuuta ekisinziiro kino ku ttaka batubuulire maria magadalena yali mukazi mwenzi mm. yava mu kabinja kabamalaaya kukuba yesu kigwo ani yamugamba nti eh, eh, ndi lazaalo lazaalo byali ava mu famire yabaki women are dangeros ono omukazi owekinagiro yali akolaki eh, ah, ah, ekikulukuto kyali kiva mumatu kyali kiva mumatu ekikulukuto kyali kimuva mumatu <laughs> yuse atakikolangako when i see all newspapers attacking intagali i come to understand and intagali is not alone nawe nakasiraawo eh? waliwo nalwananga naye nga mumanyi ngaalina abakazi aba nga mumanyi hmm. these scandals are common but you see, once you see the scandal coming out you must know nti waliwo eyagitaddemu waliwo ekirinamu interest era bajja mukuba naye nogenda okutegeera nga ntagali abadde alina job gyaliko kakati abo bamafia ate mu banaddiini bayingirayo lwanki anti ntagali hmm. ekizibu kye balina ettaka lye batunda ekkanisa erina ekikampuni ekyeferenga ekya buganda land board hmm. eh, tebatundako ettaka biliyoni ensanvu ntagalinbakwakawo nebaziggyako eya kyaki naddukire wa pulezidenti nga bamukubye biliyoni nsanvu mwalimu ne minisita ekyakyawusa eh, eyo nga nagikubye tebadduka yaabwe batheoni enemu lwalire ekyali kimusiriza kyali kiki nti omusajja owa lubaale lubaale gwemmanyi lubaale tasobola kutwala gye banakkubira tikiriyo lubaale tayinza kuyingiza muzikiti lubaale tayinza kuyingiza ekereziya lubaale ajjanga eŋoma bwataba nga tebamuwa biragiro bwawulira eŋoma nga zivuga yinza okuwalampa ekidaala oyo naye lubaale omusajja lubaale naavuga emotoka nagiyingiza enamirembe naavuga ekisenge nembukuli yomuggo omanyi bwe bagamba bamuvunana disrupting yadisrupting ki service wasit attempted murder oba disrupting the service musango kyogwalibadde kumuvunaani <laughs> musawo eyo disrupting eh, service eh, gwali omukoltwali mumaaso gakatondagamba nti mugandula yalwalira mulimu yesu ngogaluwalira tamanyi baali bamutula mutwe ogaluwalira tamanyi mm. nolwekyo nze scandals zemmanyi across the board ino ate babadde tebasookedde ku ntagali balina gwe baali baagala okubwatula nembaga abannange mumba mulowooza nti nze siri mukatuliki mubindeetedde naye mulimu akasigalamu mubikube mulabe ntagaliwoza nti letaget waliwo omulala ntagalinaalugwamu aa kakati ekyo kiwendo kiina gyekikola ki gyekiva naye era nebamukwanira n'omukazi nkugambye nti nze sikandowezeri yejesus beyaga nti atachikola nga kanso kakanyuka ejjenja ye yalikanyuka ebibyo nebyobutawasasimyibyeni pawulo omutuukirivu yabireeta yagamba temwali wasiriza okujjako abagumu nganze oba batule yali nfu <laughs> yene yekwasa bwekwasa oba yayina batule enfu yene yekwasa ayinza okuba yekwasa bwekwasa so therefore nze ebintu ngaebyo omanyi analaika aha gundi abo abamawulire ebyo bajja mukubabuira butu caring kankuba mulalu baise nyina bamukebera omutwe aman whos mother my mother was almost lynched because of museven is it how am rewarded ndigende mu president office bwongere bujoge nolinjako kajjayo omutwe bwenti munivutire yeyi nekaddukamisinde nekansanga wansi ye nga kuba omutwe omulambo guddeyo nomutwe gwago eh. kano nekajja nakonenkatolo nembazi nga njagala nga kube nkasanyizeewo ddala do you know that the, for five years i've never come across these boys hey. Eh. i avoid where they are buliwebulyanti bano webali national functions I, I, i never go to government job I, I, I strongly doubt where, whether you even ever go to state house again. Bunka sanga yu. Wali kwa maiti ye guawo. Yeah. Mwema soka presidenti. Yeah. Yeah. Mwema soka wants to be an eyewitness in a murder case. Yeah. Atu itanga. Nara wa komando sero. Wendo me. Kumiro na ichu wandula wali. Kuhusimu kabuli ne mguru. Hii. Kuwanga mwete mwenye kupanishinga bandu. Nse msaja zao kumuzita. Afu disamu dihimu. Hmm. Eh? Eh, Ndimwete ze mundu. Hmm. I've lost, I've lost. I lost my political career. Gone, gone. Tutekereka na mfuna iki. Obulinzi tebuli ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Tetuliddamu. I strongly doubt whether we shall see each other again. Tokyogera ekyo kubanga wali nomusonyiwa We can meet in a mass grave. We can meet in a prison cell. we can meet on a flight which i cannot forego naye ate ne ku nyonyi muyinza okukubaganiramumn eh, kakati zembabuulya nti feelings tukita empathy imagine if ndagali was your father obanga yawasa wuwo abaana be kubabangirikani bo bawasa yes imagine osobola okusonyiwa eh, fe tetuli bazungu hey. nti babgundi clinton yayagala omuwala omukola otya ah, tebyali bya sexi eh, nateekamu nogwa sigala era president yababuuza how can these europeans <laughs> and americans treat their leaders nemumala omwajala bwe mutyo nemukongolesi nawa kakati mwemulisirikirako ki nze mbabuulira that story is financed it was not the, the first lilijasirida li was going to be targeted I, was, i involved myself and i intercepted it nembabulira kasitamu ekikola ngenda bakubamba malewo ate in many cases bafaza bano bano bafaza bazze bagoba abo bagundi abyo byattaka ebyo kati ayina okuba nga ntagali ayina a case involving himself ku byettaka as a retired bishop o nga balina kumala kumudisikulizinga status ye tigwe tokyagibwako naki omanyi oyo omulamuzi munaaba kyakola gundi lwakuba mu afirika timbigoberera mu musango gwobusiraamu oyo omulamuzi munaaba yagamba mufe ti mubaje you are not a reliable witness do you know what it means can you tell eliraji eligious leader youare not a reliable witness can he now conduct marriages can he sign agreements but you didn't understand it muti mwekitegeera nti oyo omukazi yali ajoze gundi temwekitegeera ngebe nebaga nti abalamuzi ne bagamba president nti temuddangamu okulonda nga ensonga zino kumi tezikoleddwako baali banalafinze kano kubanga kitegeeza temuddangamu okufumba enva ngaomunnyo teguliimu muzadde waba ategeezaki naye bogere mwetemuyina fabakigenzemu netukiyitamu nekakuba kumasha nekakuba olukulu nekakuba nekakufuula omulambo ngako kakuŋanya amabugo bwekabuuza mu saturation awiseling eh, olunaku lumu hmm. tulisinkana ewazivu newabaawo asigalawo nga naawe nokiwuliramu obujozi obwo bwemugenda nga mukuba amawulire mugenda mujoga bannammwe naye wamugamba watugamba nti bamugobayo kakakatonamusanfinaly yokulonda ebyo bino ebyammwe ebyomukampala bonna hmm. bebamu bino ebyabaloodimeya era abo gondeka miliyoni bwebaali banoonya omuntu anesimbawo ne nga tawangula museven basookawo wa bebikulu mugende mumubuuzi bebikulu nabigaana nibagende waka miliyoni ono tiyali choice yawe bebiwine was not their first choice kakati nebateekawo dp block bagende bajinyigemu kamiliyoni abo banabira bani bona bafactionemu bobi waine abaintelligence nibamugamba nti bagobemu babakusindikite nabagobamu so is the same group and what you don't know why should mafias involve themselves in kampala you don't know kati waliwo omukyala ayagala okuleeta baasi zenkaaga naye nga baasi ezo hmm. bwezo zetoloola bwetoloozi mu kibuga sitekanso yesasula bamuwe biliyoni ze nkaaga buli mwezi kati oyo mwali ateeka mu ssente okuleeta kandidati owekikuwangala what you don't know mu kampala buli lunaku mulimu eploti eh, eh, liziyayo expiringa si poloti si poloti nti poloti ebizimbe eweddeko era oyo nabatunulyanga nga bavuma gundi mufutimubaki nti yatunda omuzikiti basajja balaba museka baali kujaeyo abaali kujja eyo nga liiza eweddeko sekansa erina kyekuwa uwa tewali ekitegeeza kampala bamafiya bamwagala nnyo hmm. okuteeka mu situugi waabwe era yiza okusanga nga byonna biira byayogera nti obululu the first time obululu tebabusafi nga kusematimba nakalo ne bakagira itwoza agensirikwako lukwagati kwoloko bali bagala okubba mm. nebakasazaamu nzisobola kululingaout nti ati ndikwagaza oyo omukazi byayogedde allegations call them allegations but given uganda situation nti obulu busobola okubbibwayo oba basobola okubulitinga era kyenagamba oyo omusajja wereketa commission ti oyita abantu obubalage bwe banabukuba olwo maze obubalaga eh, balabye olufaanana nebagenda nebabukuba ngaate obagamba nti eh, lwaki nemugamba nti gwe walebeko gavana wa bank of uganda nga tumuwerekere akube sente we assume that you trusted naye mwanange yakoze akalulu akalungi ennyo eh? Eh. kano kano kalungi ennyo nze amanye ebyafayo this is the best nange ndala byabaddembe ryobuntu nga bagamba nti kabadde free and fair yes tekabaddemu buzibu bonna ekisigalidde kimu kyokka tuzeeyo ku situation yakinaana etya situation yakinana bwegitunulya yeeno nti aba dp bakkiriza kubaali hundred by germany basemogere nibalaga mu parliament but obote did not uh, take this offer of reconciliation yesigala alwanyisa ekibiina kya dp nabagoba mu parliament nakolaki kakati nibawa museveni chance mm. nibaiga abantu nibakola batya nibakola batya aba upc if they had agreed nebatwala posisoni ya dp eyokusonyiwagana eggwanga teryali gezeemu lutalo olutho pulezidenti yakuwandikira mu kitabo ki ntinze nali maze okutegeera tibano aba ups tibayiza batakola fujjo nokugenda mu upm babidandi bebankaka nali sagala nali njagala mbalinde bakole omuzanyo gwabwe mbeerewo lumu hiriht in his book yes naye nekyo kyakola kinene kakatudde is the position the president who is in what is a uh, position a uh, good we have to make mitigating measures if you are arresting people anybody is arrestable never back what mubuli the next of kin ndi fe tugenze ku rc tuli ba updf nga bwe nawulidde omukyala ayogera nti shacontin arresting them eh, muyinza okukolawo gundi eh, eh, naye se mu balaxi I condemn in the strongest terms okwonoona kooti maaso kooti maaso yabamaje toyinza kuddyamu bi n'omutwala mu kooti maaso kibanga ekigamba nti omufere ayambadde ebyafaza bamutwala lubaga ne bamuvunaana in america eroya to be allowed eh, to defend a person in the kooti maaso e kooti maaso must be preserved eyina identity yayo kati yagala ombuulire if i define esoja when did i join updf omubbi bwakubuuza nti amwe soja by what tiaa anything that is a monopoly of the army then bwetukusanga nakyo oyingidde muma kakati ate gwosanze n'omukazi wo if we take that argument tiwebakusanga n'ekintu <laughs> gwosanza yambadde gomesi ya mukazi ono yaba mukazi wo mm. ah, oyingiza buyingiza munju <laughs> bwoba yingiriza gomesi ya mukazi wo me i don't believe in this we can have tough measures against criminals the methodology arresting is okay but the methodology mbagamba nti ekyabaletedde obuzibu ekaseese basumuludde abasibe mu kkomera ne baddeyo ekaseese bebakwata ewamu mbere first of all nga balabika bubi ekyokubiri nga bababuuza gundi gyali tiobamukuba emigo tebamutta <laughs> gundi gyali tiobamutta emiranga gyazze kasiise mukigundi ekyadiridde kiki oyo gundi kibanzanga hmm. kibanzanga omanye kyekitegeeza mu lunankanirwa ah, ah. omwana w'omusajja eh. mumbere emwana asooka kibanzanga eh. omwana w'omusajja hmm. bamukubya akalulu kiyonga nga afuna ziro busatu ba Eh? basibe bano bebatutteyo <laughs> nabaga nti president museveni amanyi public relations yagulya nyina wakoni enyumba koni yabeeranga mukono era ndoooza kati bajibba kuba zibagulya abantu bazibba koni yabeeranga mukono koni yagamba nti abaana bange ababiri museveni nekoni waliwo abatabula nti mama wakoni museveni mutabaniwe treatment waliwo ne bakwata gundi ono profesa newton yojoko bamukwatanira kwena kwena nadduka mm. yalinza afuge naye museveni yabagamba nti yafaanana ati tibiviiri byonna biki take him to the salon and buy him suits before he appears in the press conference abasibe ojjo ti omusibe n'omujenda lufeenya ng'aliko paasi weeyokeddwa they collaborate with them why kubanga etteeka lya uganda ligaana e, eh, tocha omusibe yenna gwe batutte mu kooti nga bamutokyalinze omusango bagusinze kitegeeza obujulizi kitegeeza bano bebabikola fefe waliyo omubbi ku kyalo hmm. naye nga bwasanga babbi banna babbi amatooke hmm. asooka nabakuba amatooke gonna negasensemuka hmm. <laughs> kujjawo ekizibiraga kati mumutwala bwaeamugaamiza omusajja omukulu nobba emmere akuba amatooke alikubeena alikuba kuttaka waleero eh, gwe kujjukira bujjukizi nabakandidati mpozi kubira bukubizi ba kubagamba nti abange mutuuse gye muli muteredde okubeera ku uh, polling stations ez'enjawulo wabaddewo okulonda okwali okunaku olwa mande okwali okw'abavubuka okwa sub counties Uh, okwokwo nrm ndo zyayisamu 50 an opposit eh, abavubuka ku subcounty uh, waliwo okulonda okujja okubeerawo olunaku olwokwosa bonna abala okulonda okwenca nebalangirira ku saturday ku manda ate waliwo okulonda okulala okwa interest groups uh, then ate tubalina okulonda ku wednesday okwaba lord mayor eh, okwo nako lord mayor ne bacounselors be bachairpersons ba 5 mulinde mwesibe biri then ate oluvannyuma tugende mukulonda kuli abantu babeera mukulonda okumu beerabira ate okulonda okulala tamale bino ndikwe tulina im studios amchaka nagonda ko lwalero bible ichikomezawo mm bible ichikuraba mm abacha ah, alaba na baina group yawe ekusabira eh, ensabira eh, mm ba bagambye bikule bible yenu mm usome mu yoweri yoweri mm bange njinji kuosome yoweri nsome yoweri sura ki azimanyi tebakubulira sura kisijiwa ngambi sura babiri nze mbadde ngama ndi mu bimanyi mumugisiba mubusinga wagamba ki mumugisiba mubusinga tezemanyi wadde okimanyi nti yoweeri mubayibuli nze era bwogisiba bwenjituwala eh, bwenjikuwano ozayo nzize eh, naye bambi yeyajimpa taata we yafa oh, ne maama we naafa ono ddungu ddungu wa kyapambalaasi hmm. eh, kyapambalaasi yafa naye nga bamubonyabonyeza oyo dokita gundi abadokita nambatya omusajja yakola kyapambalansi kwetwakulira kyapambalansi owomuziko kyapambalansi ki nebamukozesa muheresi nebamukozesa ebintu abanamba te nedokita gundi ono hmm. nebamukozesa biki naye enkomerero yamwe abo banakalema abo banamba ti abo bakyaba abakazi abo hmm. enkomerero yamwe eyo nti omusajja akola dda gundi mwagala fakitole ye mugitte namba tya gwe nemuddawo nemuzanya nomulaba muitaani sematiko emitima gyamwe egyo mujja kusasulwa bubi obabuulira ddungu yafudde ate kakati soka otunulire naye mumulowooza ekibatta kiki nakalema yakwata abaana bakitaka nga bakeera bava wano oyo omukazi gundi ani one yesimbye ndoza nesekikulu kabasi ngagenda hmm, boswana nga boswana <clears throat> bamugamba ti enteeza mufe ennumi enene nnyo tezisobola bwammwe kyetwali badde amagezi mwali guza enkwaso nemutwala mukazi nga bakwata biliyoni kumi natano mbwale sente enumu esatu oba zabulirawa nokuzitika ku nyonyi zalinga biliyoni abiri mwezi e, kunagulikiri wagundi teziriyo iwono omusajja gubakwata yaliakulnagulikiomusajja eh, lagu ah, ewalagu teziriyo kagane munange ngajja kakati ekizibu kyabwe kyebadde bayina kyobula nze nagaana hmm. namanya nti okuyisaawo omuseveni olina kukuba bano sikutambula nabo olina kukuba mafiya eno kubanga mafiya yajiza kusuulaye naye nga babe bamunju tabategeera hmm. kizibu nyokutegeera nti mukazi wagenda kuwa obutwobaani baliidazi bonna ekibasuula famire kugaziwa kakati kati famire bwegaziwa nofuuka liability eh, obeera tafuyolayo eh, eh, omuno bamukomera bulaa nebudduka yolayo omukodomi nokola nga saddamu bwe yabasala emitune obusigaddewo nebudduka yes theis a time when to borrow your friends heads omanyi gwe empeera gundi empeera nero yasalaku nyina omutwe kwepanka mu gavumenti yo chwe nyoko msala country nipangira mgovernment hey. government ine e e kusingira hey. mama impira hey. neru yasala kunyina omutwe chwe oh, abakone baduka kasa yasala nyina abakone baduka kaya kukamba mm. nti gundi yoyo nebaga nti eddagala e, e lyenkwa enkwa mm. tezitebezirina ddagala baagala kubba sente kakati pulezidenti ng'alagira kitaka mm. kitaka yatandika okukola eddagala welokamu uganda limited mulukumulwenda nkaaga mumwenda mm. era beba nanyini gundi kolita chemicals mm. nakalema nga baleeta eddagala lyabwe ono balina omwonoona yebadde practice yaabwe nga baga nti kitaka yakubye eh, museveni naawa kitaka ddiiru okumunonyeza eddagala lyengwa kitaka naakuba mazzi namerere kanokanogisi kadduse bakalabye nairobi ojja e- e- kudda wano bakukwatire ekibadde kikukubya abantu nobonoona mumawulire era ojja kuddaolusajjaku ojja kudda bakukwatirewa bantu bakuvumbakaulungi ali mukibira alyamperivuma nankima yekukumi nga kakuba mumawulire nti ente za pulezidenti bazikuba mazzi nakkala nakolemu zaakalemayo simanyi nti ayina abaana kubabiddira nnyo mu baana simanyi nti ayina abaana nakalema zaafa naye nga kyebanoonya hmm. kitaka diiru bagimugyeko ente za museveni baazita nakalema nalyokayola abaana bakitaka nabakuba mu kkomera ate kyase kitaka kiki ate beyamaze okufa ntubatadde nakalema yakwata abaana bakitaka nabateka mu kkomera kitaka n'akwata ssente n'atwala eddagala lyo e london ne balizuula nga ttuufu ente zoono baaza ku byamazzi naye bano balukole zebaba balokole obulokole mbuvaamubanakolemu abo nga balokole obulokole mbuvaamu era nekitaka yafuddeebyonekitaka yafudde ebyo noono gundi kumugaana ddagala li omanyi gondi bwe yayemba Eh, eh, jime katumba omugenzi eh ntije jingali ayimba mukwaya mm. ne bamugandi edobo ziliyo lita bula kwaya jinga yofa what these people don't know to fetu stomach ngo bujozi bwa bwinachi we are young and we are prepared nekati musajja omukulu nga kitaka okumugamba nti yakubye ente za pulezidenti amazzi n'okwata n'abaana be baali bagenze kumusiba kitaka neyekweka ngende wa kitaka nemugaakitaka mm, ejogulya eh, akakazi kano liyitiridde akakazi funako wokagendera kayingira etuleera kitaka yagenda kukifaananyi kyabiikira mumaliya nenfuluma mu ofiisi wali ah, oyagala kitaka akola ah, yaweryesuula bbiri olujo lwabiri muetaano ffe mutwereegemu batwereegemu nnyo abatalina bulokole bwammwe ejo gondi kumulemba kuwanika amagulu emulago <laughs> nzisonyi byabusirusirwe <laughs> tabara je kuyigo kusojwa yoweri sura biru nyolwa biri mwetano omchana ya kugambi mwemba nsoma nsoma ubega yoweri mbali yoweri luga mandi esura biru nyolwa biri mwetano ye peji luenda mwemu era ndiba dizemi yake enzige enzige jialia uri nyolwa ugamba hmm. ndiba dizemi yake enzige jialia karusejira n'akakyaka n'akawuka ejje lyange eringi lye nagoba okubatabaala kale munaalyanga bingi nnyo ne mukkuta ne mutenderezanga erinnya lya mukama katonda wammwe eyabakolera ebyekitalo abantu bange tebalikwatibwa nsonyi ennaku zonna olwolwabirimu omukaaga neyongereyo oba nawe okaba kumala kwansoma mukitabo kyayoeinaeinterpretationyomugenzikyemu gwe kyosinga okwagala kuba nti nsomye waliwo enziga ezajjandoza nezirya ebintu byabantu mm, kituufu mm, kakati yoweri yeyajja nayoweri eh, nabbi ntiyoweri nabbi katonda eh. gwayogereramu ngaamutuma eri abantu naga nti bagambe eh. tyonna egyabafiirwa ndigibaddiza ndigibaddiza akawuka gyekalya ndigibaddiza kakati ono omukyala ndooza mm. agamba past tigwanga ebizibu byeriyisemu okumala ebbanga eddene mm. ndoza yinterpretation yakyo kakati ye katonda atuma nabbi gubaita yoweri mm. bamukuwadde wuno wano mm, kitegedde okay kakati bwenjizingako bwe nti eh, tonda mukujibikula eh, ah, ah, nze bitabo ebitukuvu ate oba nina gyeŋŋenda eh, nina gyeŋŋenda mu basiraamu mu tivi ne rediyo ez'abasiraamu mbaga ekulaani ye musooke mukijjewo tojagalawo bwenkikwatako <laughs> otyokwata ku kulaani ah, bintu byamadiini omusajja yagamba hmm. omusajja yawayiriza munne nigeria naga nti ayuziza mu kulaani hmm. nagenda mu toyireti ekereziya makumi abiri tezasigalamu simple isu neva joku with religion yali alimba e yali alimba nti akozesa olupapula lwakulaani nga toyireti pepa lushid yawandiikaki sanic verses n'abatakisomangako bamuyiga nakyusa ne feesi never joke with religion. Mm. May I avoid religion, religion, second? No. Negagan is embagama. Me, <clears throat> I adapted a different approach. My approach has been that separate Museveni from government. Then how do you do that? Bottom separating government in our Gamba contributed to Quagum Mayor. Eh, nangina kakonchi tuwa ule eh. lukako kumei yes mm. eyo eyo kaya swati jebadekola mm ntibo biliwe lebe ugama katibati kubabati sabantu excitement ya achi vichi vichi this will not happen ndamusua mm. tewali uo musajja atasasula shukuli za mwana wa atakolachi notuka ku somero ngo mwana yagudde bigezo noyo kyesomero abantu abantu loze nchaba na akera ogendo okulonda mu bungi why nga kye kibe exciting kubanga there are two there are two important issues fe tuchita to strategy obera na abagezi baba kubalira mm. the strategies akati ba strategies yabo balinga ba lawyer nabaga nti lawyer abagezi bayina kye bayita divorce advocate mm. devil's advocate kitegeza nti semakula bwabayi yatuguze mu musango tufunayo ne munnaffe omu ne tumugamba nti aa kati gwewefuule singa mirundi ate yeyatuguze strong poisi ya mirundi ziri ki gwe tuyita devil's advocate Mm. kakati devils advocate mu bintu byonna byetukola mu strategy baani you look at every aspect kuba tulina ekyetuyita unexpected results two you must understand the reaction of your enemy over the person you are planning against ye reaction ye genda kubera ki kubanga bakugamba tikintu ekisinga obusiru mu nsi ye bi naye bwomulinnya mu agenda akuwulira akuwunyira bwomugga akusamukira naye yerwanako so you must understand a reaction from your opponent kakati bwolebeera naaloganse nze bano abaana mbawulira nejo nabawulidde nga mbalaba bwe nti nebagamba kubanga bali obusest nesente yapaniking beyita bagezi nnyo bwabadde butudde nga buna nebwogera ebyobusiru we need that man eh, eh, we need him badire now what we are going to do because the man who can speak to the people and listen hmm. ate gwe mwayita omulalu omutamiivu why do they why, mm. uh, we must uh, send uh, postulated checks worth 2 billion on his account kuba bwezibeerawo am i seeing 2 billion for the first time busiru alogansiiri wuliza musente nti bankepinge i am doing things for my country and myself nebaganze ndimbwa embwa eyiga eyayo a dog hands for self and master who has emerged stronger from this election naba ulianganga bogera anja kutambula ni president mkalu tuja kubatu muonye kwa did you see me there bumwante kakachiko saba vumanemba malau nakachiko tikali yo I'm a strategist na, I study mm-hmm. kakati banu abantu wananga bono suma mkatapa muno tebabala museveni ya balema museveni ya balema jebalimu okutegeera lwaki musoveni muzibu okutegeera ee eh, muyeekera yekera banne bamuntu mwatunula eh, museveni alina ebintu byakola gwe notabitegeera nze bwe bategeera nti sidi bazitwalayo yali yagenda military intelligence ne babawa sente n'abantu abantambulirako musajja yagenze tuspendinza lot of money kumusajja oyo nebatubba bumpi mwetemanyi karakita ya musajja ewange wali ayinza okuleeta sente nesimwasa nyondo mumutwe nti waliko famiry yafe akubba ntigenda kwogera nemirundi munsi mwali ayogera nemirundi nga wamujewa because as far as politics is concerned I'm the most knowledgeable person ato oba nange gwe bali bagala okutuma joli hmm. wakati awo oli mulokole ate omupakistani oli mulokole omupakistani bamukwata mupakistani yali agula organize wano bamukwata mm. ali kalecha amerika so, so baye gada bagene military intelligence kakati ee ebi uma nebi nuunya military intelligence nebi jibula nebi jibula nekola hmm. ali commandation mm. tiyo msajja ali kuseti ya iti yaba lasha has a russian machine which operates 24 hours a day achi, achi take up tese kugundi wad kati yaba lasha bibama lukuweleza e moscow nebamuweleza wano nebabinuunya nebibula nebalagira akulo akulo yabadde akwata buli gundi yonna <clears throat> eri ku social media nga yabakwata yakwata nibagitaga ni kapitaani hmm. yawandika kuleya hmm. oh! pulezidenti nagisikayo na akle nagamba akulukwata kubyuma byasikuyingiza oh! kabuli munakunkula nesikuyingiza kabuli munaku satuobukadde kumi bwewali omulwadde nga e- e- tukujanja mudwaliro gyoli eh. nalaba nga gundi bayijja okukukyalirako okulaba tumukunde naye namulaba akenga naye anoonya okulaba kubyuma ngaatuyatunaaye omuntu aza okulaba omulwadde ngaolabaagati yetegereza buli wantunebalaga ku zuumu hmm. zuumu bagikula sente nyingi ngeina basobola okutulako abantu ana mubataano nogikuba kakati ne basekerera kamu seven mbu katono nnyo eh, saawa omunaana ogwekiro musanvu zoomu yayina sisitemu mm-hmm. nga bw'oba toyina beoyagala bawulire ebyoyogera ngaoyagala kwogera nasemakula yokka mm. eh, ku senta wali nga bano abala babazikiza nempulira baali ku zoomu era nze musebe nemwewuunya abaali ku zoomu anti bayogera nga bamanyi nti wali n'abamerika tebagiyingira zoom anti kyenkubulya nti ebintu ebyo bwaba abimanyi ng'abatunuulira bwati n'atambula nabo kati yasibye sente zonna yabagambye okutakukwa account ennaku z'omwezi nga abiri mu nnya batagala <coughs> tewali ayina ekikumi mu mpale ate eh, mugezi hmm. tasiba z'abano zokka ne baassociates baabwe teri mugaga ayina ekikumi eh, mikwano eh, gyabwe ne bamanerenda zonna zasibiddwa teryaasinga ebyapa nalabya omusajja omugaga ennyo <coughs> ngatudde ne mugagga munne naye nga kimi emiliyoni yeevi namuga nange sirina kakati munne namugamba naye lwaki tetuwabira musajja ono mu kooti kubanga tayinza kukwata sente zaffe nga namuga nega oli musiru yagambye nti okuta akawunti zino bweoba obadde musuubuzi oyina okulaga nti oba badde owoomusolo emyaka kumi egiyise babadde bawa omusolo kakati kwenye gani Museveni ya kute sente zafe nga agama ntiba wa msoro kuwanga mkote wala waduweka kwenye ganebi zimbe duweka tuwamula kwenye ganebi zimbe hmm. anti duweka alwana ni muhangi Umgeza. muhangi ebizimbe babi mudeza iye muhangi sente zi ya sasu la kumusolumu live ni authority ngo mtu ya kafune ichipia uyu duweka lisa sasu la ngakumia kabizi bano webategeri oh oh oh oh, oh. nga bano bwebakiwuliddemu hmm. nti bajjeko bafulufiga bani ezange zemujja mujjako pulezidenti yagenti bwebatujjeko naffe twabajjeko kati fe tuliyekitingi tutya ezaffe zemujjako nemujjako mwebabajjeko katono hmm. eh, ate nga nebemubadde mukozesa nabo babadde bebuulira bokka preaching to the lady converted hmm. how many followers to these people bebajjeko ku youtube nze nga bagaana i generate money for them kakanenkugamba temuseveni yasooka n'abalema reaction ye yabalema okutegeera nabagamba nti museveni is strongest point museveni is underestimated by his enemies nawandika akatabuka <coughs> from colony prince to commona how museveni defeats his enemies ngenda kuwa one of his museveni strong points when you think is weak is when is strong museveni lwas the snakes out of their horrors akalulu kano ketugenda mwenje eh. president museveni akayitako kawiddeanti kawiddeanti ze nkugamba hmm. nti bano bakusala magezi balowooza nti kakati manyi kyetubatukola hmm. museveni tumuletere political weekiring enovice bamujjako besi gye Eh, besigye atuule besi meeting egirina nga bamugamba okutuula eh. hmm. kakati bone bagaa tunoonye omuntu omunafu hmm. naye gwe tunahandulinga ekyokubirinaye nga obwa pulezidenti si bwe tumuleetedde museveni ajja kusigalawo nga munafu kubanga waliwo ayagala obwa pulezidenti nga museveni avuddeko tuteke omuntu omunafu ku eh, president eh, yawangula obwa eh, president museveni yawangula obwa president naye tumunafuize wala naye nga ye <clears throat> hmm. tuteekewo n'ekibiina ekyaffe enuuvu tuteekewo ekibiina ekyaffe ng'ababaka bano museveni tabayita kubafuga bino yabatwala ekyankwanzi era nzeyo propaganda woyo no hmm. etmiteriyo kamilioni was contacted for possible tebasooka na bobi wine bashoka waka million kamilioni wewonye nga yesimbyo kubwa bino byesimbyo kubwa hey. Eh. meya nga nga njogera ne kusula hey. alafu njaza ku UBC hey. aja kola interview yes. na mpapo ibi nanga hey. Eh. enchance ja hey. Eh. wage no kwite nakubiri hey. nankubira simu nanga hey. ha good nagira bide ngenze lya ntonde hey. ne mbuza ntira ntonde lyo ki i know mnene go yangamba hey. mbu yampise ku mukoro anonya akalulu ngenze lya ntonde ku mukoro kamilioni omulaba bwawerekerwa ko nyina ndibayingira democratic party kamiriyoni kamiri hmm. bamudusa emisinde nadduka nomugundi nyina amuyita kami ono omwana ali luddawa bamujimba munadduka kamiriyoni kamiriyoni naaba nga tammuka they went to bebekulu bebekulu nabagamba nti nibamugamba nti do you want it? to go for education. These were people available. Hey, do you want to go for further eh, education? Hey, eh, hey. Mm. These people are available. Mumpa mm. kanyanga mbikuba. Basoka wani wakamilion. Nibagende wani. Wa bebekulu. Moses Sali. Bebekulu na agana. Eh, Bari bagara gende yungire kusoma? Nkwe bagara kuyinvesti ingamu. Hmm. Mm. Mm. Kakati bebekulu came later. Erinyari ya jaleta. Nibagama ntino. Is he young? and he has revolutionary songs Bobby Wayne not, not Bobby Cool Bobby, Bobby Wayne, mm. Wayne. Mm. so what okukola che okumoving abavubuka natandika okutamu so they contacted him we, ye nakiriza nakiriza era nabagamba my first time to see Bobby Wayne yansanga lubaga wali I saw a confused young man ayambadde sati ya brown ayambadde empale ya brown ndoza kodron ataddemu nejango boots